洗我肚子。 Где ты ее видишь? Здесь? Yeah. Тоже так заглотила. Хорошо. Отвязывай этот. Э, э, Андрюха сам ее там. нас все равно ничего, слушай. GoPro стоп видео.